Choy, si Tiay. <laughs> Langga, paligo na, kinamo ka na buling. <laughs> Sino mas striktong mamaya o papaya? <laughs> Kung wala ko sa harap, kamuti! Ayos na gilis ka lang, wala kang ginagligo. ano na, bahan state right now? Oo. Andito ako sa Amerika kaya nag-i-English ako. <laughs> What? But you're not speaking in English. <laughs> Ikaw. Me? What about me? Huh? Andyan ka lang sa Pilipinas, girl. Yes, I'm in the Philippines. What's wrong with that? What's wrong? What's wrong? <laughs> Tapos English ka ng English? Duh! agent ka lang? What? Did I mention that? <laughs> No, I didn't mention anything about that girl. Girl! Tapos nag-English inside the jeepney? What? Jeepney? I don't ride jeepney. I have my own motorbike. Girl! Come on, girl. Ibagay mo naman sa tamang lugar. What? Tamang lugar? Okay. Nong lugar lang. <laughs> Kaya kayo mga Pilipino, wala kayong mga napapala sa buhay nyo kasi puro kayong mga daldal, puro kayo hambog. What? We Filipinos? <laughs> Come on, girl! Girl! Look who's talking! Girl! Tingnan nyo, hanggang ngayon naghihirap pa rin kayo. Yeah, girl. At uh, least, We love and respect each other. Girl! <laughs> OMG. You deserve it. What? OMG. It's not OMG, it's OMG! Girl! Kaya I hate Filipino, mga bobo. Huh? Bobo yourself! Girl! Seryoso ka? Dapat sumasabay ang pangalan mo sa panahon, tulad nito. Swab taste, fish bulan. O diba, sabayan mo pa ng malupit na tagline. Positive sa sarap, negative sa dumi, o ha? <laughs> Sikat ang ihawan ni ate sa palengke. Di ko lang talaga magets kung anong connect ng tinda niya sa pangalan McDolibee. Naniniwala na talaga sana ako kung may french fries siya dyan. Eh. Bakit kaya laging napapatingin ang mga tao pag dumadaan sa shop na to? Heating, electrical, and battery repair shop. Ano meron? Hindi na siguro talaga ang utak ko. Di ko talaga magets kung bakit may baboy sa truck na to. <laughs> Paano bang explain sa akin to? Sabi kasi, bawal ipasok ang ulo. Kamay lang. Gusto day, ang stricto naman ni ate. Sa panahon ngayon, madami talaga yung stricto. Tulad sa jeep na nasakyan ko. Sabi, pwedeng mutot. Pero bawal umupo. Dapat, marunong din tayo sumunod sa social distancing, ha? sa mga mahihilig mag-half rice at mag-diet, paalala lang daw, konti lang po talaga ang half rice. Diet ka, tapos gusto mo, madami half rice mo, amazing! Hashtag, diet mo mukha mo. Hashtag, huwag na magpanggap. Uy, may bagong restaurant sa amin. 140 pesos lang. May honey soup rice at iced tea ka na. Yan ang baho itlog. Bacon, hotdog, itlog. Baho itlog meron din akong Topsy Logan sa kanto namin. Tara dito, sa Grab Topsy. Magpabook ka na. Kaibigan kung gusto mo ng pang-alamat na mami, bumili ka na dito sa Mami Legends. Mapapasigaw ka sa sarap ng Savage! Savage! May kilala akong bata na nagre-reklamo dahil di daw siya makapasok sa Pure Gold. Sabi ko naman sa kanya, baka hindi siya pwede sa Pure Gold kasi bata pa siya. Kaya naman dito ko siya pinapunta, sa Pure Silver. Sabi nila, swerte daw ang furniture center na to. Bakit kaya? Kaibigan, may tindang solar system dito. Magkano kaya ang mas dyan? Ano kaibigan, yung kapitbahay ko, may kakaibang itinitinda. Nakatakot lang talaga bumili. Kasi ang nakalagay, ice for sale. Ano, hindi ka na mag-gym. Try mo dito sa Your Fitness. For male and female yan. Patala ka na lang ng sulat, este, mag-gym ka na. Ano ang pinakamatalinong laundry shop sa Pilipinas? Hmm? Sirit ka na. O, eto, Sumacom Laundry. Palagay ko, ito na ang magiging pinakamalupit na kalaban ng mini stop. Ito na, ang 7 ni Lenden Sari Sari Store. <laughs> Saglit lang kaibigan, may mahalagang anunsyo. Notice, this store is not open today because it is closed. Hindi ko sa'yo closed eh, hindi kasi open. Lamang kinabukasan, mag-notice ulit sila. This store is not closed today because it is open. <laughs> Nagto ako sa notice. Pero pauwi ako noon nang makita ko ito. Don't put your dogs at the sidewalk because of the tail. Ang baho naman ng English. Kaya Tagalog mga kaibigan, hindi ko <laughs> maintindihan eh. Ito pa isang notice. Open 24 hours pero 11pm to 6am. Sa ulo. Aba, notice ulit kaibigan. Pero sigurado, good news na ito at may promo pa. Anli Yossi, 1 hour for only 20 pesos. Non-stop na. Sa agara na. Yung promo, Candy Cobra, 52 pesos only. 1 hour. Sagad na! Ano kaya mas mura? Yung promo nila o yung kabaong na paglalagyan mo dahil magat ka sa promo nila? Well, speaking of sikat, mapapakanta ka sa sarap ng burger dito sa Chito Merienda! Ikaw! Christian! No! Ginalaw mo na naman tong gitara. At syempre, speaking of kantahan naman, magaling ako kumanta kaibigan. Ano, sample? I'm one in a million di ba? Ito, isa pa. Oh no! Coming my pain with his fingers. Oh no! Killing my life with his words. <clears throat> Grilling me softly with his tongues. Grilling me softly. <laughs> Siya, tama na ang kantahan. Mahilig ka ba sa milk tea kaibigan? Bakit hindi mo i-try ang malulupit na tindahan ito na siguradong tatatak sa utak mo? Totoo, makikiliti ka kapag natikman mo itong bigoti. Gusto mo mas makiliti ka pa? Tikman mo naman itong mighty tea. Kailangan kailangan mo talaga yung mga ganyang milk tea. Lalo na kung ikaw ay tea gang. Kaya kaibigan, 150 lang. May mga milk tea shops din na totoong magpapatibok ng puso mo dahil akala mo galit sa'yo tulad nito. Napnam pucha. Kamote. Ano, ina mo. Ina mo, Leslie. Sa, ina mo. Ano kaibigan, tinamaan ka ba? Mas lalo kang tatamaan dito sa gwapong milk tea. Justy Bieber. Ingat lang kaibigan sa mga pogi ha. Baka magkaroon ka ng tigyawat. <laughs> Pero di naman mga milk tea, nakakaiba talaga ang flavor. Eto, try mo itong tea. Tola. Oh, gets mo ba mga pangalan ng mga milk tea na yan? O baka naman, borba ka. Tea. Lay, give me an English sentence, then translate it in Tagalog. Mom is beautiful, isn't she? Translate it in Tagalog. Si Ma'am ay maganda. Hindi naman, di ba? Hi, story! Huh? High story! Hi, story! Hi! Hi! Hi! High! Story! Story! Ate? Yes? May itlog ka ba? Kung meron, bakit? Sayang. Ang ganda mo pa naman. Reset! Kaming kapit-bahay dito na napaka-fangit at mukhang puwet. Hoy! Kung mukhang puwet ako, ikaw naman ang utot ko! Puwet! Mother, mother! Uy, pwede ba kitang ligawan? Ah, ako? Excuse me, hindi kita type, no? Ah, ganun ba? Akala mo naman ang ganda mo, ang pangat-pangat mo nga, pinagtsatsagaan nga lang kita eh. Akala mo kagandaan to. Ah! Wow, grabe, ang ganda. Hi, miss. Ikaw ba si Ella? Ilang beses pinakilig, pero hindi inibig. Lab, Bakit? alam mo mukha kang nanay. Grabe ka naman, bakit naman? Nanay ng magiging anak ko. I need space. Wait, okay na yan. Umusog na ako. May space na. I mean, maghiwalay na tayo. O sige, doon ka sa kanan, ako sa kaliwa. Ano ba? Ano ano ba? Ayaw na mama ko sa'yo. Mas lalo naman ako, di pumapatol sa matanda, no? Loko. Ba't nandito yan? Eh, lasing kasi, kaya dito ko napatutulugin. Ano ka ba? Eh, maniac yan pag naglalasing. Alam ko, kaya ako nga nilasing. <laughs> mo. Ano? Ang ingay-ingay nito. Kala mo siya lang nakatira dito. Kala mo wala kang kapitbahay. Ikaw nga, yung kulungan nga ng aso mo na magpas na dito. Yung mga taitay na punta dito. Ginawa mo na nga Manila Soto. Nagreklamo ba ako? Ano ba to? Ma, paano to, ma? Hoy, huwag mong dut-dut-dutin niya. Masira ang remote control. Magbayad tayo niyan. Akala niyo may pambayad kayo. Ang mahal-mahal niyan. Eh di bayaran niyo pag nasira. Ano?